kamu apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oh iya, aku boleh duduk? Oh, iya. Maaf ya, dulu. Yang mana? Yang pas kamu suka sama aku, aku nggak tahu kalau kamu suka sama aku. Kamu selalu care sama aku setiap hari, tapi sekarang kamu udah punya orang lain. Sekarang aku baru rasain sakit ini. Aku selalu memikirkan kamu. Pas itu, kamu lagi suka sama teman aku. Aku gak tahu kalau kamu sukanya sama teman aku. Sedangkan aku, waktu itu selalu tersakiti lihat kamu. Maafin aku, Aku harusnya ngerti perasaan kamu. Ya siapa itu yang oh iya ini yang waktu aku ceritain ke kamu Oh ya mas, aku boleh minta sesuatu? Apa? Mas benar-benar sayang cinta kan? Ya, emang kenapa? Tolong, jangan sakitin, jaga dia sebaik-baiknya. Pasti. Langgeng ya.